Saluton kai eh, bon venon al nia nova episodo. Do hodio mi ne havas multon por diri, do ni turno tu in i an alla medito. Coran dankon. Resto con ni, con medito con ni. Saluton kai eh, bon venon al nia nova zamenhof medito. Hodio mi volas legi kai mediti con vi sur eh, el tiro el privata letero al vavo ho trompeter quo estas facte privata letero tre longa kai amplexa pri la reformo e kai kiel aliri sed eh, estas anco interesse al ni sen depende de tio do mi legos la el tiron ella el tiro facte el pagio quartcent dudectri Ciu el tiui ci signoroi aparte pensas ne sole che li proponas la plei bonan, sed che ancao li estas la plei sen partia unu iganto de ciui. Shainas al ili che ili subtenas unu la lian, char effective anta ol ili comenzas la realigadon de siai proiectoi, ili compreneble havas ancora un enian causon por malpazigi, cae ciu povas ancora esperi che cio farigiatos precise laut liai planoi. Sed, apenao iliai laboroi iom movigas antauen, tiam ciu sobra rigardanta homo povas tui rimarchi che ili celas ne al unuigio, sed nur al appartigio. Do, shainas al mi che tiu portreto de la homa conduto estas tre trafa. Ciui homoi, teorie, desiras unuigon. Ciui homoi, teorie, desiras unuigon cun la aliae en comuna in proiecto in plano in cotopo. Gis kiam oni petas alla individuo forlasi quelca in aspecto in. Do tio est exacte kio diris Zamenhof la mia compreno. Char kiam via plano ne tuŝas la intereso in de la aliae homoi circa ugi ciu iras glate ne estas causo por malpazigio. Sed poste la fero shangigas. Kai ofte oni alvocas vocas un uigon comunan laboron por vere trudi kai ordoni sian linion. Do ali vorte dirite. Ciu estas libera? Sam opinii kun mi. Ha bone, ciu tio estas libero? Mi dubas. Kai lasta tempe mi vidi stiuin. Homa in conduto enem malfelice tre ofte. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.